Bueno, <laughs> estoy en automático, ni hablo. Ok flow en un Malibu, escuchando Tito roja Te mando buena shit con la córnea toda floja Mi musa va segura que es moñando de la hoja Que mientras yo maneje no se sube el que se antoja Es por amor al Londres, lanzo señal like a Back up, back up, que el poco responde Solo como con de beat on the beat básico con 8 beat Quiero saber quiénes nos esconden